Punkt 6.30 Uhr, ich werde geweckt, weil eine Zunge an meinem Arm leckt. Da fällt mir ein, es gibt einen Grund, seit gestern habe ich einen Hund. Ich koche Kaffee und ich mach's mir bequem. Du stupst mich an, willst mit mir Gassi gehen. Ach, ich vergaß, was ich jetzt auch tu. Vorher kommst ja erst einmal du. Herzlich willkommen in meiner Welt, kleiner Hund mit kuscheligem Fell. Schön, dass wir nun Freunde sind. Sicher war das vorbestimmt. Die beste Freundin bei mir an. Doch zwei schwarze Augen, die starren mich an. Im Maul einen Napf, den schiebst du mir zu. Ich vergaß, jetzt kommst erst mal du. Abends der Krimi um Viertel nach acht. Ich hab's mir gerade gemütlich gemacht. Du kommst herein, klaust mir einen Schuh. Ich war Gast, jetzt kommst erstmal du. Herzlich willkommen in meiner Welt, kleiner Hund mit kuscheligem Fell. Schön, dass wir nun Freunde sind. Sicher war das vorbestimmt. Ein Buch zu lesen, ein Nachtritual vor meinem Bett, da liegt nun dein Ball, den spielst du mir hundertmal zu. Ich war gar zuerst, da kommst du. Den spielst du mir hundertmal zu. Ja, ich weiß zuerst, da kommst du. Ist schon klar, zuerst, da kommst du.